you. Primero me dio, no importa del temor no cuando gustó, no importa el dolor de cuando sufrió, amar y querer, sin miedo a perder, como lo hizo ese gobierno de Dios. Thank you.